続けて何えー、ちょっと待って僕つもうちょっと映して <laughs> もうちょっと映してはい乾杯 <laughs> ああビールがうまいぜもう困ったやつだな誰が なんでなんでよなんでよ見てよやっと髪切れたんだからなんなので今違う今俺の髪切った報告をしてるんだからさちょっと邪魔しないでほらやっと切れましたねはい終わったよ うんじゃねえよ。だってさ、せっかく髪切ってきたのにさ、翔ちゃんなんか全然なんか俺の髪切ったことに無関心だからさ。 <laughs> え、褒めてほしい人褒めてほしい人。そうだったのごめんごめん。そりゃ褒めてほしいでしょ。あ、さっぱりしたねとか、かっこいいくなったねとかさ、似合ってるよとかさ、どうして言わないの言えなくないよ。って言ってくれてないじゃないのよ。いや、確かにね。いいんじゃん。お、ぺちゃんこ。 帽子かぶってんの <laughs> だってだほんとひどいよねだって蓮舫さんだったんだもん髪型 <laughs> 誰が蓮舫さん暑いしさやっぱさっぱりしないとさ、うん、でで何何 <laughs> 今日はなんか言いたいことがあったんじゃないややめてそんなないもんだってそんな大事なことでも何でもないからそれでさハードル上げないで動画をね違ったのあ、うん、うん そうあのですね動画を今、うん、21時に動画をアップしてるんですけども、うんうん、次からですねはいん20時えなんで俺に聞くのよ20時だよねはい 20, 時にすることになりましたー1時間早くあれ19時じゃなかったっけあ19時だっけあ20時だ20時わかんない <laughs> ここで決めるわかんないか。ど20時なんだって <laughs> えどっちがいい どっちがいいの ?19 時がいいの ?20 時がいいのえみんなどっちの時間の方が見るでも昔17時だったのよあそんな早い時間に開けてたっけ開けてた17時から18時になったのあそうなのねでそれから21時になったのあすっ飛ばして、うん、9時になったんだ、うん ななぜそうなったかというと、うん、なんか動画のもうその時は動画を作るにもなんかめっちゃ時間かけてやってた時があったから、うん、もうだから21時ぐらいにしなきゃ <laughs> 間に合わなくてなんかもう今手抜きしてるみたいな感じになってるよ <laughs> そんなことないんだけど <laughs> でそうなの17時からうんうん18時じゃ18時から10 21時21時にねそうそうそう、うんうん、まあまあそういうこともあって、うんうんうん でもなんかあの、21時間にアップってなんかちょっと遅くない確かに思ったのそうそうそうなんか俺ら結構、ん、ご飯食べる時とかに YouTube 見てて、うん、あなんか上がってるかな、うん、とか思った時に、うん、ね、うん、21時だとね完全もうちょっとまったりしてもうそうそうそうしてたりするからお酒も回ってるしちょっと遅いかで俺はちょっと思っちゃう確かに僕も思ったうん、うん、7時くらいからさ上がってるとあっ 上がってるよ見ようみたいな感じになるあ、じゃあ7時にする ?7 時 ?7 時。え、7時だったらなんか、よくない嬉しいうん。マジか。あ、でもいいかもね。7時にしよう。うん。うん。はい、今決まりました。7 <laughs> 時にしよう。7時にしよう。結構なんか7時にあげてる人も多い気がする。夕飯食べながらがいい。そうそう、食べながらとかさ。なんかもう9時とかだと他のことしてたね。ね。 そう確かにでまあ7時 ,7 時に上げて、うん、まあ、夜遅く、まあ、寝る前とかにもう一回見てもらってああいい、ね、で朝起きたらもう一回見ても、うん、もう3回も見れる、はい、ありがとうございますお得お得ではないかお得かどうかわかんないけど確かに、うん、そうしよう、うんはい、はい、そうしようそうしようかうん、うん、っていうことが伝えたかったんだよねはいうん、あとなんか あるあとなんかあるなんかなんかあったっけ何ないよなかった <laughs> あとはなんかある <laughs> ないかないですない <laughs> あしょうちゃんパンもかけましたかかかかりかかりましたてかしょうちゃんもさかかまってちゃんだよねインスタ見たしょうちゃんのインスタ なんか、誰も。もうやめ、俺やめようと思ってる、そういうの。 <laughs> マジで。誰も気づいてくれなかった、みたいなさ。思ったのだから、あれなんだよ。みんなさ、うん、あざとく生きてるから。うん、そうよ。だから、うん、俺も、そうし、本当はそういうの一切やりたく、ややりたくないというか、やらない人だったの。もともと。そんなつぶやくも、つぶやくもこともないし、本当に本当に。写真とか撮らないじゃん、ほぼ。あ、まあまあそうね。うん、でも、頑張って撮ってるの。うんうんうんうん。 そうあざとくて、うんちょっと、うん、かまってちゃんぐらいがいいかなって思ってなんかいやそけない人よりかさ、うんうんその方がさ僕は好きなの、ねうんうん個人的にだから僕もそうしようと思って、うんいやいいと思うけど、うんコメント見てたら「うん翔、ちゃんごめんね」ってみんなこう <laughs> 気づかなくて「ごめんね」ってみんな書いてるからさ、申し訳ないなと思って、本当にそれはうんね、まあいいと思いますよいいでしょうみんな気づいてすぐ <laughs> ってあげるよ髪切ったからえいいよいいよいいよ取っ恥ずかしいよあ遅かった <laughs> <laughs> これでいい見せてあげてもみんなにその写真をあもうこれインスタで載せますけど <laughs> やべえよ載せよこれ髪切ったやばやめて もうね、多分ね、フォロワー減るからやめて、そういう。減らないよ、だい、それがこっちどっちがいい <laughs> もうちょっと編集の時にちゃんとこれあるあるあるある。載せといて。どっちがいいひどいひどすぎる。可愛いけどね。いや、翔ちゃんだけよ。そんなん言ってくれる。 <laughs> 俺なんかもう最近全然インスタの投稿できてないよね。しないとって思いながらね、もうなんかね、ネタがなくてね、写真撮る。 もう何でもいいんだよ何でもなんかえー、そしたら今度翔ちゃんの寝顔とか撮ってあげようかもやだだだ需要ありそうじゃんあるかな汚いけどねうん知ってるおい <laughs> ほらみんなそうじゃん寝顔なんてみんな汚ねえじゃんきっと <laughs> わかんないけどね綺麗なスヤスヤした寝顔の人もきっといると思うけど、うん、まあうちらは汚ねえじゃん多分ね <laughs> はい はい。はい。はい。はい。ひょにょ。いいのかなこんなんで <laughs> ああ大丈夫この動画何気ないやつも見たいって思ってくれてるかもしれないいやらしいあ、待ってくれてるかもしれないしないいの声で本当にここでここで大丈夫マジあの、はい、後ろとか大丈夫ここの方がいいのここっちからの方がいいのこっちこう、うん で上から俺の方が顔でかいからやめていいんやん